Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alright gang, so kau nampak aku macam happy kan? Okey, sumpah. Aku sekarang ni aku tengah excited gila sebab Okay, sekejap lagi aku cerita Alright, anyway, jangan lupa tekan button subscribe Tekan button like and eh, jangan lupa komen okay. Sebab aku tak nak nak buat intro panjang-panjang Macam selalu, aku nak terus jump into the story Right, so basically, korang jarang kan nampak aku macam happy macam ni kan Sebab aku kadang-kadang aku macam Aku sebenarnya dah malas buat video lah Tapi aku Sebab tiba-tiba ada satu isu yang macam Memang meletup Aku tak tahu macam mana nak cakap Tapi memang meletup lah Okay okay Aku akan mulakan dari okay. awal Macam korang baca kat title tu Ya memang betul Hacker daripada Malaysia Ada attack orang-orang yang ada dekat India Tapi first kali Kenapa Hacker Malaysia nak attack India Kau mesti macam terfikir kan Macam korang tahu baru-baru ni Ada satu kisah aku tak kenal ada seorang lelaki eh bukan ada seorang perempuan ni dia macam kutuk Nabi Muhammad kita so dia macam timbul oh. kemarahan lah terutamanya untuk orang-orang Islam eh macam-macam oh ya betul lah betul so, lah saya pun marah tu. tapi aku nak cerita pasal Dragon Force Malaysia ada attack government of India alright so cerita dia macam wow. ni okay, korang, korang dengar korang dengar okay, cerita dia macam ni semalam aku kan memang selalu buka telegram kan so bila aku buka telegram aku buka lah macam Dragon Force punya apa tu panggil telegram channel kan lepas tu aku scroll scroll scroll pop aku nampak nampak satu dia orang ada post something yang berkaitan dengan India tapi ada dia orang post ni video TikTok tak silap aku aku ada tengok so bila aku nampak macam tu okey maksudnya Dragon Force Malaysia ni dia memang aware ataupun dia orang memang tengah target India lah bagi pendapat aku lepas tu pada yang hari sama pukul lebih kurang pukul 11 malam dia orang ada buat macam satu statement tau nak kena patut dengan Dragon ke so aku macam nak kena patut dengan Dragon apa benda yang kena patutnya sekarang ni lepas tu yang paling best dalam sehari tu kebanyakan posting-posting daripada Dragon Force Malaysia dia orang libatkan India contoh dia dia ada post apa-apa okay. aku tak tahu aku tak kenal ni hina Nabi sebar karikatur menghina lepas tu dia ada letak <laughs> gambar yang apa yang orang India yang main seruling lepas tu keluar ular tu lepas tu dia orang ada juga post satu video ni <laughs> aku tak tahu tapi dalam video tu dia macam naga tengah lawan dengan ular so dia macam satu caption yang naga tengah berlawan dengan ular lepas tu dalam lebih kurang pukul 5 pagi ke 5 petang ah ha, 5 petang tak silap aku Dragon Force Malaysia dia orang ada post satu data atau data yang berkaitan dengan bank Okay. Naga tak sabar nak patuk ular-ular lidah cabang. So aku macam apa benda sekarang yang patuk ni? Aku aku aku macam dah dapat something tau. Patuk ni apa? Tapi tak apa, kita slow dulu. Okay, so sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jangan tanya kenapa aku suka buat video 3 pagi sebab tengah senyap kan. So aku macam suka. So pukul 11 malam tadi ataupun lebih kurang pukul 10.30 Dragon form Malaysia, dia orang dah keluarkan satu statement tau. Yang dia orang dah hack lebih kurang 5 website government of India. Okey, dia orang buat statement macam ni tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh web server India sudah kena patut guys Dia government hack by Dragon Force Malaysia with leak and ada 10,000 ke 100,000 ke aku tak tahu Lepas tu dia orang ada listkan lebih kurang 5 website government yang kena hack Antara okay. India Embassy Israel, Manage Government India, Extension Mod aku something tak tahu Lepas tu domain untuk manage India So bagi aku Dragon Force Malaysia dia orang memang masih kekalkan dia punya tradisi Which is dia orang attack sikit je Macam kalau korang ingat dulu waktu Oxford Oxfordale uh, Ops Berdiri Reloaded Dia orang hack Dia orang akan buat macam satu okay. Dia orang ada macam satu trademark tau Dia orang akan hack website yang paling besar Tapi dia orang akan re sikit je Lepas tu pula Kalau korang baca dia orang punya message-message Yang ada dekat dalam di Facebook tu Bagi aku Message tu memang cukup padat Memang padat rapat semua dia Memang kalau orang India tengok aku bukan maksud aku bukan rasis kan eh. aku bukan maksudkan orang India tapi orang daripada negara India tengok aku rasa dia orang macam Ooh. so tak cukup dengan lima hmm. di Facebook website website government dia orang ada juga leak data daripada 5 buah website tu okey korang bayangkan macam ni lah data-data tu daripada website government korang bayangkan korang ingat tak dulu data orang-orang Malaysia pernah kena leak and dapat daripada website government tau so ini okay. dia just kalau macam data kita orang jual kan tapi data orang-orang India yang dekat negara sana tu dia orang ni macam tu je so kalau korang scammer daripada India ke korang macam berminat ke korang boleh dah pergi download data tu tapi korang jangan risau yang data-data yang dia orang leak tu aku rasa kalau korang tengok dekat dalam channel tu dia orang dah drop maksud drop kat sini apa maksudnya dekat dalam website tu dah tak ada database langsung unless dia orang ada backup ah. so balik ada data-data tu tapi kau bayangkan kalau data-data government dia orang kena dump maksudnya kena drop lah kena ha, kena dump pula kena drop lepas tu aduh banyak orang data tu so aku tak boleh bayangkan aku yang sister-sister admin kat sana tengah fikir kan so bagi aku kan yang orang yang untuk Nabi Muhammad tu memang dah melampau so memang betul betul betul aku rasa aku tak sebut lagi kan apa nama Ops ni okey untuk mengatakan orang nama Ops untuk India ni sepatutnya tak silap aku sebelum-sebelum ni ada juga Ops daripada India untuk orang India tau tapi dia orang pakai Ops India tapi untuk Dragon Force Malaysia ni dia orang tak nak pakai Ops India dia orang pakai Ops patut aku pun macam tengah print juga. So aku nak minta korang semua komen dekat bawah. Korang rasa kenapa Dragon Force Malaysia bagi nama Ops ni Ops Patok? Aku pun tak tahu. Aku pun Ops Patok. So, okay. Kalau berminat, korang boleh tulis kat komen bawah. Anyway guys, thanks for watching. Jangan lupa tekan button subscribe. Jumpa lagi. Nanti confirm lagi dia orang ada banyak-banyak. Korang jangan risau. Aku akan buat video. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi hacker Malaysia serang kerajaan India. Ops, patuk. Oke, okay, banyak komentar-komentar daripada netizen di sini yaitu mereka jarang timbul tetapi mereka ada, sentiasa ada bila tugas mereka memanggil. Terbaik Dragon Force dan grup-grup lain yang terlibat, korang hero kami. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di, memang apa ya? mereka menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan saya pun juga geram tak terima dengan istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka ini dan pastilah umat muslim di dunia itu tidak akan terima dan mengutuk jadi siapa saja yang menghina Nabi Muhammad SAW maka disebutkan tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya dan Allah akan mengadapnya di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah bahagia kecuali orang itu bertaubat kepada Allah dan masuk kepada agama Islam maka insya Allah orang itu diselamatkan insya Allah. Tania Dragon Force Malaysia bom bang negara sana. Okey, sebab India dikenali dengan kelebihan menundukkan ular dengan cara meniup seruring. Tapi Cats Dragon Force Malaysia kali ini tak dapat mereka buat ular patut ah malah dipatuk bertalu-talu. Okey. Okey, patut. Oh, okey okey okey okey. Dia menjawab pertanyaan daripada Abang Alif tadi bahwasanya kenapa ops patut macam tu kan. Selalunya kalau India tu kan mematuk ya kan. Tapi di sini kali ini Dragon Force Malaysia yang mematuk gitu kan. Okey, Dragon Force Malaysia kasih patuh boy terbaik. Berani berkata-kata, beranilah tanggung. Betul sekali. Pakistan hack berita ke India. Hah? Iya ke? Ramai juga lah mesti kan. Oh maksud awak oh, patuk tu lah kena patuk dengan naga Okey. Paling best orang India ramai yang suka kutuk dan komen anti-Islam Try tengok Wion Okey. siap kata orang Islam cepat terasa Okey. Dan banyak sekali komentar-komentar daripada netizen di sini guys So buat teman-teman semua berhati-hati istilahnya Jangan sampai istilahnya dalam diri kita itu Niatan untuk menghina baginda Nabi Muhammad SAW ya Karena menghina Nabi Muhammad SAW sudah jelas dikatakan tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat dan orang-orang Islam semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita pun ya sebagai umat Islam ketika bersolawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah membalas 10 derajat 10 kebaikan ya bersolawat kepada kita masya-Allah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. tetap istilahnya kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita juga merasa marah Karena kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita semua. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.